di loro. saiki batu maning loro sun loro Riko kari teko ngwil rasa dalan erika tutu merkiane loro ati sunandang nang riko yadang welasan sampurna Hatimu keras bagaikan batu Tak berperasaan Membuat hidup ini berantakan Ayo piateni Semula saiki leprok maneh loro pun loro kok kari teko ngumyang rasa mentalane diku tutu merkiane loro iki jeneng nang riko Yadang welas sempurna anak Kari teko Hembuskan harapan Hatimu keras bagaikan batu Tak berperasaan Membuat hidup ini berantakan